ሰላም ናችሁ። ዛሬ ደግሞ የሞባይል ሶፍትዌር ጥገና ምንድን ነው በባለፈው ጊዜያት የተለያዩ የሀርድዌር ጥገና የሞባይል ሀርድዌር ጥገና ተመልክተናል ከክፍል አንድ እስከ ሰባት ድረስ የተለያየ case ኦችን አንስተን ጉዳዮችን አንስተን ተወያይተንበታል እና በዛሬ class ደግሞ አንድ የኮምፒውተር ችግር መፍታት የምንችለው በሀርድዌር ደረጃ ብቻ ሳይሆን የሶፍትዌር ችግሮችን ሲገጥሙን እንዴት አድርገን እንፈታለን የሚል ርዕስ ይዘን ነው የቀረብነው። ተከታተሉ። subscribe ማድረግ እንዳትረሱ፣ notification ም እየከፈታችሁ የደወል ምልክት እየከፈታችሁ አዳዲስ ነገር እንዲደርሳችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የመለቀቅ ነገር ወዲያው ይደርሳችኋል። okay፣ በዛሬ class የሞባይል ሶፍትዌር ጥገና ምንድን ነው ብለን ስናይ ሞባይል ሶፍትዌር ስንጠግን ሶስት ነገሮችን በዋናነት እንጠቀማለን። አንደኛ ሶፍትዌር ፕሮብለም ሶል በምናደርግበት ጊዜ ላፕቶፕ ወይም የተኛውም desktop ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል ያስፈልጋል። ሌላኛው flash box ያስፈልገናል። እና ሶስተኛ ደግሞ የምንጠግነው ስልክ አለ ማለት ነው። በእነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ሰፋ ያለ ሀሳቦችን አንስተን እናወራለን በእርግጥ ሁሉ ነገር መሸፈን አንችልም cover አናረግም የተወሰነ አይዲዎችን ግን አንስተን እናያለን እና ሶፍትዌር ስንል ሶፍትዌር ማለት ስልካችን የሚሰራበት ፕሮግራም ሲሆን ኮምፒውተር ጥገና ለማድረግ ኮምፒውተር flash box እና የተለያዩ ፕሮግራሞች እንዲሁም ኮዶችን በመጠቀም የምንሰራው ስራ የሶፍትዌር ጥገና ማለት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ሶፍትዌሮችን ኮምፒውተሮችን flash box እና የተለያዩ ፕሮግራሞች እዛ ላይ የሚጫኑ ኮምፒውተር ላይ የሚጫንት ሌላ ደግሞ በሞባይል ላይ የምንጠቀማቸው እነዚህ አይነት ኮዶች ለሞባይል ለመክፈት የምንጠቀማቸው እና ይህን box ተጠቅመን connect አድርገን የኮምፒውተር ወይም የሞባይል problem solve የምናደርግ ከሆነ የሶፍትዌር ጥገና ማለት ነው። okay so የሞባይል ሶፍትዌር ጥገና ሶፍትዌር በመጠቀም የምናስተካክላቸው የተለያዩ የስልክ ችግሮች አሉ እና እነዚህ ለምሳሌ አንዳንድ በራሱ በርቶ የሚጠፋ ስልክ ይበራል። ከዛ በኋላ immediately ደግሞ የሚጠፋ ከሆነ እንደዚህ አይነት ስልኮችን በሶፍትዌር ጥገና መፍታት እንችላለን ማለት እንደዚህ አይነት ችግሮችን በሶፍትዌር ጥገና መፍታት እንችላለን። ሌላኛው አይነት ችግር ምንም የማይበራ ስልክ በሶፍትዌር ጥገና በ flash box flash አድርገን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። okay ሌላ ደግሞ አንድ የምንፈልገው ፕሮግራም ስነካ የሚዘጋ ስልክ፣ ነገር ግን ሌሎች ፕሮግራሞችን በአግባቡ የሚሰራ ግን አንድ application ከፍተን ልንጠቀም ስናስብ immediately የሚዘጋ ስልክ በሶፍትዌር ጥገና ሊስተካከል ይችላል ማለት ነው። እና ሌላኛው በሶፍትዌር ጥገና ሊስተካከል የምችለው በ security የተዘጋ ስልክ ለመክፈት ስንፈልግ የሶፍትዌር ጥገና ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ security ለምሳሌ password አስገብተን ከረሳን ሰው የእኛም password የሚዘጋ ከዘጋብን እነዚህ የሶፍትዌር ጥገና ወይም በፍላሽ ቦክሶች እና ሌላ ሌላ alternative ኦችን ወይም አማራጮችን በመጠቀም ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኔትወርክ ለመክፈት የሚፈለግ ስልክ በሶፍትዌር ጥገና ነው ማስተካከል የምንችለው። already የሀርድዌር part ኡ ይሰራል እና ለምሳሌ በሌላ ሀገር የተለያየ ሀገር ላይ ለምሳሌ በደህንነት ምክንያት ወይም customer ኦችን ለመሳብ ለምሳሌ ኔትወርክ በራሱ ኔትወርክ ብቻ እንዲሰራ ተደርጎ ሞባይል ስልክ ይለቀቃል። ይሄ የሚለቀቀው ስልክ ከሀገር ወደ ሌላ ሀገር ሲቀየር ምን ይሆናል? ኔትወርክን አይሰራ ማለት ነው። okay ኔትወርክ አይሰራም locked ይሆናል ስለዚህ እነዚህን ለማድረግ የሚያስፈልጉ እቃዎች ኮምፒውተር flash box እና የተለያዩ የስልክ ኮዶች ወይም ስልኮች ያስፈልጉናል ማለት ነው okay ስለዚህ flash box ብለን ስናይ ምንድን ነው flash box ማለት ስልካችን ከኮምፒውተራችን እንዲገናኝ የሚያደርግ መሳሪያ flash box ብለን መጥራት እንችላለን እና ይሄ independent የሆነ አሁን የኛው flash box ነው ሄዶ ከኮምፒውተር ጋር connected ሆኗል already እና እዚህ ደግሞ በሞባይላችን connected ሆኗል እንደዚህ አይነት አሁን middle ላይ ያለው device flash box ነው ይሄን ተጠቅመን ስለዚህ ስለ flash box አንስተን ስናወራ የተለያዩ የፍላሽ ቦክስ የሶፍትዌር ዌር ቦክሶች በገበያ ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ የተለያየ brand አላቸው ማለት ነው። አሁን ይህንን ስናይ እነዚህ ሁሉም የ flash box አይነቶች ናቸው። ግን አንድ የ software box ከሌላ box የሚለያየው በሚሰራቸው የስልክ አይነቶች ነው ማለት ነው የሚጠቀመው የ software program እንዲሁም የተለየ ነው ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ Nokia ከሆነ በ Nokia ላይ የሚሰራ በ Samsung ሌላ ደግሞ በቻይና ቀፎ ቀፎን unlock ወይም problem የ software problem solve ለማድረግ የምንጠቀመው flash box ይለያያል ማለት ነው okay ስለዚህ በ flash box box ኦችን ስናይ ከዚህ በታች ሰንጠረጅ ላይ የምታዩት flash box ኦች እንግዲህ ለአብነት የሚጠቀሱ ናቸው እና UFS ብለን የምንጠራው ይሄ UFS አብዛኛው የ flash box unlock የሚሰራው ለ Nokia፣ Samsung፣ Sony እና እነዚህ Motorola አይነት ስልኮች ሌላ Z3X ብለን የምንጠራው ይሄ ደግሞ ለ Samsung፣ ለ LG፣ ለ Alcatel፣ ለሞቶሮላ ለዘድቲ ለዋዌ ለኦሬንጂ ለብላክቤሪ ለነዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። ሌላኛው box ደግሞ ምንድን ነው? Cyclone ብለን የምንጠራው ይሄ Cyclone box ደግሞ ለ Nokia፣ BlackBerry፣ Sony Ericsson እነዚህ አይነት ሬክሲን እና Alcatel Alcatel ብዙ ጊዜ አሜሪካ ነው የሚገኘው እና ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ መጠቀሙ anyway ግን Alcatel ም ሆነ Nokia እነዚህ Cyclone መክፈት ይችላል። Infinity ብለን የምንጠራው ደግሞ Samsung ስልኮችን፣ Alcatel ስልኮችን፣ Nokia ስልኮችን፣ LG ስልኮችን፣ Motorola እና ሌሎችን መክፈት ይችላል። ሌላ ደግሞ Furious ብለን የምንጠራው LG፣ Alcatel እና Sony ሶኒርኪን ዘዲቲኢ እና Siemens እና ሌላ Avator ብለን የምንጠራው ቻይና ስልኮችን ብዙ ጊዜ መክፈት ይችላል። Avator፣ GPG እነዚህ የቻይና ስልኮችን መክፈት የሚችሉ የ flash box ኦች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስለ jailbreak ለምሳሌ ለ iPhone ስልኮችም የ Android ስልኮች ለምሳሌ ሲዘጉ እንዴት ይከፈታል የሚለውን በ practical ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ እናያለን። ያቀረብኩት ሶፍትዌር ማለት ምን ማለት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ሶፍትዌር ስንሰራ የሚሟሉ ነገራቶች ምን ምን ያስፈልጉናል የሚሉትን የምናየው ዛሬ በአጭሩ ሰዓት ላለመፍጀት ማለት ነው። በስድስት በሰባት ክፍል ጨርሷለሁ ብዬ አስባለሁ። እናም በመጀመሪያ ሶፍትዌር ማለት በአጭሩ ፕሮግራም ማለት ነው። የሶፍትዌር ችግር ብዙን ጊዜ አንድ ስልክ የሚያሳየው ምልክት ምን ምን አለ? እያጠፋ የመቀስቀስ ባህሪ ያሳያል። ምሳሌ Huawei ከሆነ Huawei እያለ መልሶ የመዝጋት ችግር ያሳያል። Samsung ም ከሆነ Samsung እያለ መልሶ የመዝጋት የመቀስቀስ ባህሪ አለ። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ስልኮች Tecno፣ ብሮ እነዚህ የመሳሰሉ ቻይና ስልኮች ደግሞ ሎጓቸውን ፍጥጥ አድርገው ወይም Tecno ብሎ ፍጥጥ፣ Samsung ብሎ ፍጥጥ የማለት ባህሪ አለ። ያ የሶፍትዌር ችግር ነው። ያን የምናስተካከልበትን ዘዴ በቀላሉ ባጭሩ እናያለን ማለት ነው። እናም ሶፍትዌር ለመስራት የሚያስፈልጉን box ኦች አሉ ለ Tecno ም ለሁሉም ነገር ለማንኛውም ነገር የሚያስፈልጉ ነገራቶች አሉ። እነዛንም step by step እናያለን። ዛሬ እንደ መግቢያ ያክል ነው የምናየው። ከነዚህም ውስጥ ዋነኛና ተጠቃሹ ለኤምቲኪ ፎኖች ለኤስፒዲ ወይም ለቻይና ለ Huawei ለማንኛውም ለማንኛውም የሚያገለግል እቺ Miracle Thunder የምትባለው ክረት የሆነች box ወሳኝ ናት። ይችን box ማንኛውም ሰው የሶፍትዌር ባለሙያ ይችን box አውርዶ መጠቀም አለበት ማለት ነው። ይቺ ማለት ናት ሁሉንም ማቀፍ የያዘች ናት። ስለዚች አጠቃቀም ካስከፈ አንድ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ይዤ ቀርባለሁ ማለት ነው። እንዲሁም በመቀጠል ደግሞ ኤስቲቭ እንትና ይሄ ይቅርታ GSM Aladdin box የሚባል አለ crack የሆነ እሱም ደግሞ ማንኛውንም ስልክ ያስተካክላል። ይሄ box ማለት ነው። የ MTK ውንም Samsung ኡንም Huawei ውንም ማንኛውም የትኛውንም ስልክ ያስተካክልናል ማለት ነው። እናም ስለዚህ አጠቃቀም ባጭሩ እናያለን። ይህ በጣም ብዙ አቀፍ ነው የያዘው። የተቆለፈ password ን restore ሳናደርግ pattern ያወጣልናል። እነዚህ እነዚህ የመሳሰሉ ነገራቶችን ማየት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። እንዲሁም ደግሞ Nokia መጫኛ አለ። Nokia የ software መጫኛ ለብቻ የተለያየ ነች። ቢኤኤስቲ የምትለው ማለት ነው ይቺ። እንዲሁም ደግሞ WiFi FRP የተቆለፈ ስልክ FRP by Hijacker የሚባለው ሶፍትዌር ማለት ነው። ይሄን በቀላሉ ያለምንም ዋይፋይ ሳንጠቀም አድርገን ባጭሩ የምንከፍትበት ነው። Miracle አለ እዚሁ ባጭሩ። የ iPhone መክፈቻ አይተንሳለች። ስልክን አንድ ስልክን root ለማድረግ ስንፈልግ ኪንግ ሩት የሚባላል ሶፍትዌር አለ። እሱን ማጠቃቀም step by step እናያለን እና ነገር ግን ያው ሁላችንም ይህን ትምህርት ከሀ መከታተል ይኖርብናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ channel ኡን subscribe ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ለዘመዶቻችሁ ይህንን ትምህርት share እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ብትማማሩ ለእናንተ የበለጠ እውቀት ታሰፋላችሁ ማለት ነው። በቀጣይም ደግሞ እንደዚሁ የሚራክን ጥቅምና እነዚሁ የሶፍትዌር ችግር ምልክቶችን እንዴት አድርገን እንደምንለይ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ትምህርቱን ያው ላለማብዛት ነው። ይችን ትምህርት ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በፊት ላይ ያሳለፍነው ትምህርት ለሞባይል ሶፍትዌር ጥገኝ ባለሙያ የሚያስፈልጉትን ነገራቶች አይተን ነበረ። ዛሬ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት የ Miracle ጥቅምን በአጭሩ የምንዳስበት ነው። Miracle በጣም ብዙ አይነት version አላቸው። ከነዚህም ከ version ኦች ውስጥ አሁን ሻል የሚለው Miracle Thunder 2.82 ነው። Miracle Thunder 2.82 በጣም ብዙ access ኦችን ይዟል። 2.58 version ኑ ሻል ተደርጎ የተሰራው 2.82 ነው። ዛሬ ላይ 2020 ላይ አገልግሎት የዋለው ወይም ጥቅም የሚሰጠው Miracle Thunder 2.82 ነው። በ Miracle ውስጥ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። በ Miracle ውስጥ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። Miracle ውስጥ የሚያገለግለን ኤምትኬ ፎኖችን እንጠቀምበታለን። SPD phone ኦችን እንጠቀምበታለን። Samsung phone ኦችን እንጠቀምበታለን። Qualcomm processor ያላቸው እንጠቀምበታለን። ለ Huawei ስልክ እንጠቀምበታለን። ለ BlackBerry ስልክ እንጠቀምበታለን። በቃ ለማንኛውም ስልክ እንጠቀምበታለን። Miracle Thunder ማለት ነው። አንድ ጠጋኝ ሶፍትዌር ጠጋኝ ባለሙያ Miracle Thunder ግዴታ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ኤምትኬ ፎን ላይ ስንገባ ምሳሌ Y 360 U 61 ወይ ደግሞ Y three በመባል የምትተዋወቀዋ ስልክ ማለት ነው። እሷን ስልክ ሶፍትዌር ብጠይቅብን ወይም ደግሞ pattern ጠይቃ ያን መረጃውን ሳናጠፋ pattern ኡን ብቻ እንዴት አድርገን ማንበብ እንደምንችል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እዚሁ Miracle Thunder ላይ MTK phone MTK ላይ እንጫናለን። read information የሚለው ታችን start button በመጫን የስልኩን information ያነብልናል ማለት ነው። read የሚለውን ተጭነን ደግሞ start button በመጫን ደግሞ የስልኩን ሶፍትዌር ይዞ PC ያችን ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ያን PC ያችን ላይ ያለውን ሶፍትዌር ደግሞ ወደ ሌላ ስልክ ማስተላለፍ እንችላለን ማለት ነው። ማለትም የአንደኛውን ሶፍትዌር የአንደኛውን ስልክ ሶፍትዌር ኮፒ አድርጎ ያስቀምጥናል ማለት ነው። read የሚለው write የሚለው ደግሞ ሶፍትዌር ያወረደውን ሶፍትዌር የምትገፉ ማለት ነው። የምንጭንበት ማለት ነው። ይቺ ፋይል ቀስት ምልክት ያለችበት የሶፍትዌር መጫኛዋ ወይም ደግሞ እዚህ ጠቅ ስናደርገው ሶፍትዌር ያለው የት ነው ብሎ ነው የሚያመላክተን። ሶፍትዌር ያለበት ቦታ ሄደን በቃ አድርገን አስገብተን ስታርት ብተን ስጭነን ሰርኩን ስንሰካው ቀጥታ ሶፍትዌር መጫን ይጀምራል ማለት ነው። IMEI ለመቀየሪያ ደግሞ control plus M ን ስንጫን ያመጣናል። ዝባሉ የነበረውን IMEI off እናደርግና እዚህ ገብተን እዚህ ላይ የፈለግነውን ቁጥር ብንጽፍ የፈለግነውን ቁጥር ጽፈን ማለትም ቼክ ከ35 የሚጀምር ማለት ነው ኒው ቢቲ የሚለውን ተጭነን ስታርት ብለን ስንጫን ያን የፈለግነውን የምትኬፈው ስልክ አይሚኑ ሪፔር እናደርጋለን ማለት ነው። ስልኩንስ ፎርማት ለማድረግ ብንፈልግ ስልኩን እንደዚህ ደግሞ ፎርማት የሚለውን ተጭነን ስታርት ብለን ተጭነን ቀጥታ ባትሪና ወተን መልሰን ከተል ስንሰካ ዩኤስቢ ኬብሉን ስልኩን ያለምንም ችግር ፎርማት ያደርግልናል ማለት ነው። ኤስፒዲ ፎን ላይ ስንገባ እንደዚሁ ፕሮሰሩ ላይ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህ step ኦች እንጠቀማለን ማለት ነው። Samsung ላይ ስም እንዲሁም ማልክ ላይ ዋው ላይ እነዚህ ብዙ ነገራቶች በጣም ለብዙ ነገራቶች ይጠቅሙናል ማለት ነው። ስለዚህ የ Miracle Thunder ጥቅም በጣም ጥቅሙ ሰፋ ያለ ነው። ለዚህ ለቻናል ማለትም ለ Info ተጨማሪ ቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን subscribe በማድረግ ቪዲዮውን ምልክቷን በመጫን የእውቀቱ ተቋዳሽ ትሆን ዘንድ ጋብዘንዎታል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቪዲዮውን like በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ያላችሁን አስተያየት comment ላይ በማስቀመጥ አጋርነታችሁን እንፈልጋለን። ለቀጣይ GSM Aladdin ን እንዲሁ ገረፍ አድርጌ የማሳያችሁ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ በተግባር ስልክ እየሰራን የምናየው ይሆናል። ሜራካል ቴንደር እና ጂኤስሲ ማለት የትምህርት box ኦች ግዴታ ያስፈልጓችኋል። መጨረሻ ላይ ከተረዳችሁ በኋላ የእነዚህን የቦክስ አጭጭን እና እንዴት አድርገን download እንደምናደርግ ቪዲዮ ሰርቼ አቀርባለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቀጣ ያው Miracle Thunder ከፍቼዋለሁኝ እኔ MTK phone ላይ ያው MTK phone ነው flash የማደርገው። MTK የሚለውን እጫናለሁኝ። ቀጣ የሚሄደው flash የማደርገው ያው በፊት ላይ እንደተነጋገር ነው write የሚለውን ነው የምንጫነው። እናም MTK phone ላይ እንጫንና የሚከተለው step write የሚለውን እንጫናለን። flash file ወደ ስልኩ ለመጫን write የሚለውን ነው የምንጫነው። write የሚለውን ከተጫን በኋላ እዚህ ከታች የሆነች የፋይል ምልክት አለች እዚች ጋር ማለት ነው። የ write የ file ምልክቷን አንዴ ጠቅ እናደርጋታለን። ጠቅ ካረግናት በኋላ extract ያደረግነው ወይም ደግሞ flash file ኡ ያለበትን ቦታ ነው የሚያመላክተን። flash file ኡ አሁን extract ያደረኩት desktop ላይ ነው እና desktop ላይ ነው ያስቀመጥኩት። እኔ desktop ላይ ጠቅ አደርጋለሁ። አሁን ከኢንተርኔት ያወረድኩት ማለትም ተክሮም ያወረድኩት ትክክለኛ flash file አለ። እሱም ይኸው desktop ላይ extract ያደረኩት ይሄን ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ይሄ ቀጥታ እዚህ ፋይል እንደዚህ አይነት እዚህ ፋይል ላይ ስንገባ ይሄን አይነት ጽሁፍ ነው የሚያመጣልን። MT ወይም Android scatter የምትለዋን ነው የምንጫናው። አንዴ click እናደርጋታለን። እሷን click ስናደርጋት ያስገባልናል ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በ Miracle Thunder እንዴት አድርገን IMEI repair እንደምናደርግ ይሆናል። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ከተከታተላችሁኝ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ሲያበቃ መዝግቦ ሲያበቃ የዚህ አይነት ምልክት ያመጣል ማለት ነው። በተሳካ ሁኔታውን ስልካችንን እንቀሰቅሰዋለን። ኔትወርኩን ሲያመጣ ትመለከታላችሁ። ስትመለከቱ ሊቨርፑል ያው የኔ ምልክቷን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ለዚህ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ channel ኡን subscribe በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየሰዓቱ የምንለቃቸው ትምህርቶች ለእናንተ በ notification መልክ ይደርሳችኋል። ውድ የኢንፎ ተጫ ማህሪክ ቲዩብ ቤተሰቦች በባለፈው ትምህርታችን ስለ Miracle Thunder 2.82 ጥቅም በአጭሩ አይተናል። ለዛሬ ደግሞ ስለ ጂሲ ማላዲን በአጭሩ ማብራሪያ የምናይ ይሆናል። ለአንድ ለሞባይል ሶፍትዌር ጠጋኝ ባለሙያ የሚያስፈልጉት ብዙ box ኦች አሉ። ከነሱም ውስጥ ዋና ዋናዎቹ ሚራክል ሌለር 2.82 እንዲሁም ደግሞ ጂኤስ ማላል የተባለ box ያስፈልጋል። የእነዚህን tutorial ባጭሩ እናያለን። የሚራክል ቴለርን አይተናል። ጥያቄ ካለ comment ማስቀመጫ ሳጥኑ ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ግን ስለ ጂኤስኤም አላዲ ማብራሪያ ነው። ጂኤስኤም አላዲ ማለት ባጭሩ ብዙ support ኦችን የያዘ MTK phone ኦችን፣ Samsung ኦችን፣ SPD phone ኦችን የምንሰራበት ነው። እሱ እንዴት አድርገን download እንደምናደርግ እንዴት አድርገን እንደምንጭነው በአጠቃላይ የሶፍትዌር ትምህርታችንን ከጨረስን በኋላ ወደ ተግባር ስንገባ የዛን ሰዓት እንዴት አድርገን download እንደምናደርግ እንዴት አድርገን install እንደምናደርግ ያንን በአጭሩ የምንማር ይሆናል ማለት ነው። ጂሲኤም አላዲ ማለት ሁለት አይነት version አለው አሁን ላይ አሁን ላይ ሁለት ሁለት አይነት version አለው ማለትም ጂሲ ማላዲም ቨርዥኑ 21.34 version አለ። ሌላ ደግሞ እንደምናየው እዚህ ጋር 21.37 አለ። አሁን ሁለት አይነት version ነው እና እንደ version ኑ መጠን support ኡ ይለያያል። ጂሲ ማላዲን ውስጥ በጣም ብዙ support ኦች አሉ። በጣም ብዙ support ኦች አሉ። ምሳሌ Android እንገባ Android ማለት ብዙ Android ስልኮች አሉ። system ኣቸው Android የሆነ እነሱ ይህንን support ይይዝልናል ማለት ነው። Motorola ኢሜል ለማጥፋት ወይም ደግሞ FRP ለማጥፋት እንደዚህም Samsung ላይ ብንገባ restore ለማድረግ ኢሜይሉን reset ለማድረግ ሶፍትዌር ለመጫን ይህም በዚህ በጭስ የማረድን ሶፍትዌር መጫን እንችላለን ማለት ነው። Nokia ላይም እንደዚህ ባጭሩ ብንመጣ Nokia ስልኮችን እንደዚሁ የ Nokia አሁን ኤምትጌ ይሆናሉ። RM የሚለው ይሄ የ Nokia ስልኮችን ገልብጠን ጀርባቸው ላይ ብናነበው RM 975 RM 769 እንደዚህ እንደዚህ የሚል አለ። RM የሚል ነገር አለ ጀርባቸው ላይ ማለት ነው። በእነሱ RM ኣቸውን መርጠን password ኣቸውን ማንበብ እንችላለን፣ restore ማድረግ እንችላለን፣ read flash ማድረግ እንችላለን፣ write flash ማድረግ እንችላለን እና ይሄን ይሄን ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ Nokia ሆኖ Android አሉ። ኦኬ ያልሆነው Android አሉ። እዚህ ገብተን አሁን ሶፍትዌራቸውን መጫን እንችላለን፣ restore ማድረግ እንችላለን Nokia ስልኮችን። ባጭሩ ደግሞ MediaTek ስልክ MediaTek ላይ ስንመጣ information ኣቸውን ማውጣት እንችላለን። ሪድ ፍለሽ ማድረግ እንችላለን፣ ራይት ፍለሽ ማድረግ እንችላለን የ MTK phone ኦችን። እንደዚሁም ደግሞ password ማጥፋት እንችላለን የ MTK phone ኦችን። touch ይሁን ኤርገንደም ስልክ ማለት keypad phone ማለት ነው። keypad phone ብዙን ጊዜ የምትኪ ፎኖች አሉ። Tecno ን ይመስል የተለያዩ ስልኮች አሉ። እነሱ አሁን password ኣቸው ተዘግተው ይመጡ የሚከፈተው በዚህ ሲም ነው። በሌላ በምንም አይከፈትና በምራከቱ እንደሆነ ማለት ነው። በዚህ ሲም አላዲ ይከፈታል። አሁን password ብለን ከይበል connect ብለን start ብለን ያለው ኢሲዋችን ብንሰንቀው ቀጥታ ስልካችን ላይ ያመጣልናል ማለት ነው። ከኤስፒዲ ፎኖችን ደግሞ እንደዚህ ብንመለከት SPD phone ኦችን በጣም ብዙ አሉ። ሁዋዌ ዋይ 336 ከኪፐር ፎን ስንመለከት ደግሞ አይክል 29 አሁን እነሱ እነሱን read password ብለን ተሰጭነን <clears throat> ያው password ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በጂኤስኤም ዓለም በጣም ብዙ access ኦችን ይዟል እና ለአንድ ለሞባይል ሶፍትዌር ጠጋኝ ባለሙያ ግዴታ እና ግዴታ GSM Aladdin ያስፈልገዋል ማለት ነው። GSM Aladdin ያስፈልገዋል ያስፈልገዋል። ስለዚህ GSM Aladdin ሁላችንም አውርደን አንድ የሞባይል ሶፍትዌር ጠጋኝ ባለሙያ የምንል ከሆነ GSM Aladdin አውርደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በበለጠ የሚገባን ሶፍትዌሩን ካወረድነው በኋላ በተግባር ስናየው Z3X Box ማለት በአጭሩ Samsung ስልኮችን ብቻ ነው የምንሰራበት። ማንኛውም Samsung ስልኮች የሶፍትዌር ችግር ሲያጋጥማቸው በዜድ ስለ ኤክስቦክስ መሰራት ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ላይ ዜድ ስለ ኤክስቦክስ ሁለት አይነት version አለው። ይሄ box ማለት ነው። ሁለት አይነት version አለው። አንደኛው version አሁን ላይ ተግባራዊ የሆነው 28 ነጥብ 2 version ያለው ነው። ሌላው ደግሞ በ screen ላይ የምትመለከቱት 29.5 version ያለው ነው። በቨርዥኑ መለያየት ያለው ጥቅም ብዙ access ኦችን አካቶ ይመጣልናል ማለት ነው። 28ቱ ላይ ያልነበረው 29ኙ ላይ ይካተትልናል ማለት ነው እና ይህ ነው ዚድ ስሌክስ ቦክስ። ቀጥታ ወደ box ኡ ስንገባ ብዙ ነገሮችን ያስመርጠናል። መጀመሪያ አንደኛ በግራ በኩል ሞዴል የሚል አለ። ሞዴል ማለት የየስልኩ ሁሉ ሞዴል ተዘርዝሮ የተቀመጠበት ነው። የምንሰራውን ስልክ መጀመሪያ ሞዴሉን እንመርጥበታለን። አይደለም ማለት ነው። ምሳሌ እኔ የምሰራው 90 60 ስልክ ቢሆን 90 60 ቢሆን 90 60 እንጂ ዘጠና ስልሳ አሁን እዚህ ላይ በሆን መርጠው ይሄን መጀመሪያ ሞዴል ነው የምመርጠው። ሞዴሉን ካመረጥኩ በኋላ ያስመርጠኛል። ከላይ በኩል flash ነው የምታደርገው ስልኩን ወይስ ዋይፋይ የምጠይቅ ከሆነ ደግሞ reset ነው የምታደርገው ኤፍአርፒውን ወይስ IMEI ነው የምትቀይረው ብሎ ያስመርጠኛል። በዚህ ሂደት ተከትሌ ስራዬን እሰራለሁ ማለት ነው። እናም በአጭሩ ዜድ ስለ ኤክስቦክስ በጣም በጣም በጣም ብዙ ጥቅም አለው። እንዴት አድርገን download አድርገን እንዴት አድርገን ኮምፒውተራችን ላይ እንደምንጭን ይህን ሶፍትዌር ትምህርት ካበቃም በኋላ የአንድ ቪዲዮ የምሰራ ይሆናል ማለት ነው እና flash ላይ ስንገባ ሳጥኖች ያመጣልናል። እነዚህን ሳጥኖች ማለት ነው። ይሄ ሳጥን ራሱን እንዴት አድርጎ ሶፍትዌር መጫን እንዳለበት ይሄ ራሱ አንድ ቪዲዮ ይሰራለታል ማለት ነው። repair ም ከፈለግን repair የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ያው repair ኡን repair እናደርጋለን ማለት ነው። እና ያው ይሄን ይመስላል ዜድ ስለ ኤክስቦክስ ባጭሩ ሰዓት ላለመፍጀት ነው። ትንሽ ደቂቃው ረዘም ሲል የመንዛዛት ባህሪ ስለሚኖረው ቪዲዮውን አጠራረገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ በቻናል የተለያዩ ሶፍትዌር ጥገና ትምህርቶች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ወሮች ይቀርቡበታል። ለዚህ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን subscribe በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ የሆኑ ላለሁኝ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ እያመሰገንኩኝ ማንኛውም አስተያየት ካለ comment ሳጡን ላይ ብታስቀምጡ ይደርሰኛል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ